izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə qazan kotleti pişirmək istəyirəm və onun reseptini sizinlə paylaşacağım. Bunun üçün çəkilmiş ət götürürük, bir baş soğan da qatmışam və üzərinə zövqə görə duz, sarı kök və bir qədər pul biber əlavə edib qarışdıracağam. kotlet formasına salırıq. Kim istəsə uzunsuq formada, kim istəsə yumru formada eləyə bilər. Mən bu şəkildə eləyirəm. Tavaya yağ əlavə etdikdən sonra kotletləri pişiririk. Kotletləri çox pişirmək lazımdır. Kəpik çıxsın. Ondan sonra bir çeviririk. Kifayət eləyir. Yəni bir boğam qaynanda da tam pişəcək. kərə yağı əlavə eləyirik və soğanlarımızı baxın bu şəkildə doğrayıb bir qədər qovururuq. Bilirsiniz, soğanları çox qızartmıram. Bir qədər öldükdən sonra kotletləri əlavə edirəm. Yaxşı olar ki, tavanın altını söndürəsiniz. Sonra bu şəkildə doğradığımız kartofları düzürük. Zövqə görə biberləri əlavə edirik. Pomidorları əlavə edirik. Mən pomidorların qabığını soyuram. Bir qədər zövqə görə duz əlavə edirik və bir stəkan qaynamış su. Frankfurtda yarım saat ərzində pişməyə buraxaq. Əziz izləyicilərimiz, artıq qazan kotletimiz hazırdır. Mən göyərti qarışığını da əlavə edib süfrəyə verirəm. Göyərti qarışığına keşniş, cəfəri və şüyüt əlavə etmişəm. Siz də bişirin, yiyin, afiyət olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.